Enemy! Enemy down! I'm over here. Enemy! Enemy! ये पकड़ पकड़ कर रही है। रो पड़ता है। ओहो। दीपा पर चलिए नाइफ पड़ता है। ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर अरे वन एच वन एच क्या Enemy! Enemy down! Enemy down! Finish हो गया नहीं वो ना एक बार बचा Enemy! Enemy down! बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो टेंशन ना ले रे तू भी ले ले थोड़ा लेते रहो तो ये टेंशन गाड़ी ले ला ऊपर से दोनों रे एनिमी डाउन अच्छा हर बंदा नाव को ले जाए एक बंदा लगा ले नाव को ले नाव को तो ले अरे मर गया मर गया Enemy down.